diborin dua buahnya tapi kasih beliau kopreh nara tu nyo nyo dia kopreh nara tu jadi Alah, lah buah barang. Ah ni banyak buduk, Kamu mudah tu kek. Ini tu barang. kau punya hukum kan? Eh? Yang pas bunuh eh? ke? Hmm, rasa. Itu main bunuh aku pegak kena. Nak kena main dulu dekat langit tu. Hmm. Mana dia tadi Oh no. Ya. Ah mana eh? ah. ya, ah, oi ha? Ya, kata kan? Ha, mana? Ha. Bajar arah. Bukan bajar arah, tak pering. Abang bedah dia. Run. Oh, hebat oh ke? Oh, ya. Oh, dah leh, dah leh, dah leh. Awak kelah hutan apa jalan? Bit bit ayo ka. Sana awak lu. Hutan tambah kau ju. Sebelum kutak kau ka tu. Betul ya Hana, walau ngau bubeng. Ha? Mana peti? Kita wakahnya. Kaprek hutan. Napa hit napa kutak? Ada banyak nak khana jara ayo ko jair gor ke banjara ku banjara ta ko mau dino ta bu pita pita pi di muru hai mau e la mua mua ko banyak da du bunyo ci de ko manda ko mau ko pi ko le ko la

Ah, tengok tu. Sasipu. Tak pegah jabatan. Lanjut tak boleh ni. Ni cakrong ni opina buat kau opina buat je. Ambil habis betul lah. Di Honda ni opi. Kaji um karat tu. Kau ni jak. Jing um long. Tak perang kat rike. duit hoy ka oh thapu dega ba ke nam good hoy eman dari manya kan kayak sudah ba ni no chu ro ka tape ta ba hape no nào ba no à thế na chứ nè tape Epai ka digang gi. Mo, aku tak mau. Rut. Ay, alin ta ka tungo ka. Bang. Oh, okay dia. Aku mau pergi dia kota. kecil tu. Aku kata aku perempuan kecil nama yang ya lah, ada kecil. Eh, Tidak ada kemoyak. Lah Kejar ya. Tak jadi mu. Tunggu rokok ya. Eh, Tunggu pak. Tunggu. Eh, ya. Nah, nanti dulu dulu dulu dia mau ni. Ya. Pulau. Coba tunggu mie. Timbang air dong banyak. tengah lilit sila pang ano na ala kaya yung mga katulog ng lagay pa nira aliyata ano yan eh ano yan Ủa, đã chào quý vị, cái bà, cái bà cho bé cả. kon mak suji patak mawi oh pa katanya beho oh. kena tepuk dia kata ni pa mana dua dia yuk ada dia yuk Ha, kena ni. Pukul. Hello. Kon hai, bodri. Tak nak pergi dia dah mak. Mana video ni? Jika ulah nak kacau, ayam mesti work. Kacau dia. nyoba deh mesti berut ada harap berut ada hati kau pakai ya nggak gue nggak ada aku benar gue jauh Hana I go. Tapi hati Hana lagi. Oh, man. Jok, pinan. Rimung peluk tak taknya Tapi lebih minta masalah mungkin Nhớ bị biệt hào của ba cái liều Học bé của chàng nữa Ayo ah. Baga-baga, baga ka di. Baga kuang Oh ma, bodoh. Ay, puno ka bukla ja. Kuang ka. Sa pa sa kuang ka puputong ba anyo. Ay, เออดึงนักแม่เบิกไอ้แก้วแม่แม่รวยอ่ะบ้านเราจ้ะนี่ยูร์แม่แล้วบ่ฮะแล้วพี่ยูกินเอากระเบื้องไปจะอยู่อ่ะที่บ้านบัวพวนน่ะยูปุ๊บมากะนี่จอดดูดิยิงกาบเลยนะแม่แม่เราจะปูเลยกับพวกมันง่ายดิบอกดิยังไม่ได้ยิงมั้ยยูร์ตกตัวไหมแล้วเกดรวยบ่ சரிங்க கேட்குறோம் Bye bye. action action action